ගුවන් නියමයකු වෙන්න දැකපු හීන ගැන සජිත් කියන කතාව. රාජකීය විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයාමෙන් නිවැරදි නායකත්වය ලබාදී රට ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කරනවා. අකණ්ඩව පරාජය වී ජයග්‍රහණය අත්කරගත් රාජකීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙන් ශ්‍රී ලංකාවද ජයග්‍රහණය මාවතට ගෙනයා හැකි බවටයි ජනාධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරන්නේ. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අර්ලේ ගහමන්දරයේ පැවති තිස් දෙවන ඉන්ටරෙක්් දිස්ත්‍රික් සමුළුව අමතමිනුයි. තිස්දෙවන ඉන්ටරෙක්ට් දිස්ත්‍රික් සමුළුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිස්දෙවන ඉන්ටරෙක්ට් දිස්ත්‍රික් සමුළුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. ඒ අරලිය ගහ මන්දිරේදී. Service above self. Now I am also trying to do, I am, my attempt is also to do what the captain of the Royal College cricket team has done. Last July, I was asked to take over the country. And at that time, as you know, there was a shortage of petrol, there was a shortage of fertilizer, there was a shortage of food, there was a shortage of everything. We had no money. It was a difficult task. So far, in the last seven months or so, been able with my team to stabilize the situation. There's fuel now, there's electricity, there's fertilizer, and by April there will be enough of rice and other food stuff. So like the captain of the royal team, I also have perform the same function. How do we turn this economy around? Have this agreement with the IMF, the rupee will come down. Now, that is not a very good situation. So, to win this match, stabilizing the economy is not enough. You must then make the economy grow. And unless you make the economy grow, we will go down again. My aim now, build a new economy. 2049 will be a prosperous nation. Unless I stabilize the economy, we can't develop as a country. දේශපාලනයට ආවේ නැත්නම් Taman ගුවන් නියමකු වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොහිලවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමිනුයි. මං කැමති අද දවසේ මගේ කතාව වෙනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඇත්තටම දේශපාලනය මම නොකරනම් මගේ කැමැත්ත මගේ අභිලාෂය තිබුණේ ගුවන් ගමන් නියමුවෙක් බවට පත්වෙන්න. ගුවන් යානයක ගමන් කරනකොට ඒ නියමුවන්ගේ වගකීම තමයි ඒ ගුවන් යානයේ ගමන් කරන පැසෙන්ජර්ස්ලා ඒ ගමන් කරන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ස්ථාපනය කෙරේ. මෑත කාලේ ගුවන් යානා ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවම මට මතක් වෙන අවස්ථා ගණනාවක් ඒ ගුවන් යානාව මෙහෙවපු පයිලට්ස්ලා කරදරයකට ලක්වුණු අවස්ථාවන් වලදී ඊ타මත්ම නැවුම් ආකාරයට ඒ ගුවන් යානාවත් මගිනුත් බේරා ගැනීමේ කාර්යය වල නියලුව. රටක රාජ්‍ය පාලනය තුලත් අද ගුවන් නියමුවා සේම රටේ පාලකයාගේත් වගකීම වන්නේ රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂිත භාවය ශක්තිමත් කරමින් ජනතාවගේ ජන ජීවිතය ජනතාව ජීවත් කරවන ඉලක්කයක් කරාගෙන යයි. නායකයන්ටත් සිද්ධ වෙනවා කොහොම හරි මේ බංකොලොත් භාවයෙන් රට ගොඩ අරගෙන මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරා. ඉතින් අර බංකොලොත් භාවයේ හරියට ප්ලේන් එකේ උඩුගුවනේ එන්ජින් ටික එකපාරටම නිවුනහා සමානයි. ඒ කැප්ටන්ගේ වගකීමත් ප්ලේන් එකේ කැප්ටන්ගේ වගකීමත් ෆ්ලයිට් ක්‍රූ එකේ වගකීමත් අද රටේ නායකයන්ගේ වගකීමත් එක හා සමානයි. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය ඒබ්‍රහම් මස්ලෝ නැමති ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝවිද්‍යාඥාගේ අපූරු වදනක් යළි අද මතක් කරන්ටම වෙනවා. එහෙම මතක් කරමින් තමයි දෙසිය තිස් නවවැනි ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්ට වෙන්නේ. ඔබට තියෙන එකම උපකරණය මිටියක් විතරක් නම්. සියල්ලුම ප්‍රශ්න ඇනවගේ පේන්න පටන්ගන්නවා කියලා නේද ඉති මිටියෙන් කරන්න පුළුවන් ඇනගහන එක හෝ ඇන ගලවන එක විතරහින නේද දැන් මෙහෙම ලියලා අද ටෙලිවැකි ආරම්භ කරන්නට හේතුව තමයි ඔය IMF නාය. පළමු භාරිකය ගැනතින් දැන් නිවේදනය හෙට ලැබෙන්ට නියමිතයින නේද. එතකොට ඉතිරිවාරික තවවුරුදු හතරක් ඇතුළත තමයි ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ඩොලර් බිලියන දෙකයි දසම නමය දැන් ඇහැන විදිහට නම් තුනයි නේද. හරියටම මේ අපේ ණය කියන මහා සාගරයට වැටුණු පුංචිම පුංචි ජලබින්දුවක් වගේ දැනෙන්නෙවත් නෑහොඳේ එකම විශේෂත්වය තමයි අපිට දැන් ඉතිං ආයේ මේ ණය දුන්නට කමක් නෑ කියලා ලෝකයට පනිවිඩයක් යනවා. ඒ වගේම මේ ආයේ ලෝකයේ හත්තර වටින්ම ණය සිංගමනයන්ට පුළුවන්. හොඳේ අනික මේ ගෙවන්ට තියෙන මේ මහා ණයකන්ද. ඒක එකන් ඔය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට හැත්තෑවක විතර ප්‍රමාණයට මේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් යම් කොටසක් ගෙවන්ට ඉතින් සහන කාලයක් ලැබෙනවා එකැනෙ කවදරි දවසක ගෙවන්ට වෙනවා හොඳේ මේ ඉන්න උන්දලනම් මැරිලයයි අපේ දරුවන්ගේ දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් ගෙවන්ට වෙනවා ඒක අනිවාර්යයි ඔය තමයි ඔය IMF ණය එතකොට දැන් අපි ඔය එකඟ වුණු කොන්දේසි පහලවද්ද පිස්සද්ද මන්දන්න තියෙනවලු නේද තාම අපි දන්නෙත් නෑ හොඳේ ආං ඒ ටික ඒ කැනේ කොන්දේසි ඉටු කරන්න පටන්ගන්ටත් වෙනවා. දැන්ඔය රුපියල් හතලිස්දාහේ ඉඳලම මේ බදුගහන්ට කියලා IMF එක කිව්වා අපි තමයි සටන් කරලා ඒක මේ එක් ලක්ෂ පනස් දහට වෙනකං ගෙනාවිකිලෝ යාණ්ඩුවේ සමහර මැති ඇමතිවරු නේද පහුගේ දවස්සල හරියට පුරසාරම් දෙඩුවනේ මතකද. ඔව රුපියල් හතලිස්දාහකටත් බදුගහන්න කියන තරමටම ඔය IMF එක දරුණු නම් ඉතින්. ආය ඉතිං අපි නොදන්න ලයිව් වගේ නේද අනි කොන්දේසිහෙම කොහොමට ඇතිද කොහොම වනත් ඉතින් ඉතිං හැංගි හැංගි වෙස් බැන්දට අර ඉතිං තෝත් නටාපිය මාත් නටන්නම් කියලා ඔය දෙවනිවාරිකය ගන්ට පෙර මෙයාණ්ඩුවට එලිය නටන්ට වෙනවා. හොඳේ එතකොට තමයි ඉතිං ඔය හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එලියට එන්න පටන්ගන්නේ. දැන් අර මිටියයි ඇනයයි කතාවෙන්නේ ටෙලිව කිය ආරම්භ කළේ නේද. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔය එක්දහස් නමසය හතලිස් අටේ නිදහසින් පසු. මේ රට පාලනය කළ අපේ මේ ප්‍රධාන පාලකින් සියල්ලු දෙනාගෙම අතේ තිබුණේ මිටියක් විතරමයි. මිටිය තමයි දුප්පත්කම. මේ දුප්පත්කම කියන මිටියට පෙනුනෙම විසඳුම ලෙස ඇනහෙවත් ණය. සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් දුප්පත්කම නැති කරන්නට ඒ කියන්නේ රට සංවර්ධනය කරන්නට ණය ගන්නවා ණය ගන්නට වෙනවා. ඕක තමයි මේ 75 වසර පුරාම ඇහුනේ. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ඇහෙන්නෙත් ඉතින් ඒක විතරමයින නේද වෙන මොකක් දැහෙන්නේ. මොකද රට හදන්න රට දියුණු කරන්න ණයගන්ටම ඕනේ නේද. දා දාසේවතාවක් IMF ගියේ මේ රට හදනවා කියලා. දැන් හදපු රටක් තියේද ඇ ඉන්න හිතන රටක් තියේද නේද නැහැනේ උපදින්ට ඉන්න දරුවනුත් ලක්ෂ දහයක පහලෝක විතර නයකාරීන් කරපු ක්‍රමයක් නයන්තිමට ඉතුරුුණේ. එහෙම සෙට්ට එකක් නෙමේ අද ඉතුරු වෙලා ඉන්න නේද. අදත් කියන්නේ රට හදනවා. අපි රට නගනවා. ඔන්න අපිට දැන් ණය ලැබුණා. ඔන්න මම ණය ගත්තා. ඔන්න මම ඒ වගකීමත් ඉටු කලා ඕකමන ඇහෙන්නේ නේද. ඒ එක්කම ඔය ඒබ්‍රහම් මස්ලෝගේ ඔය මිටිය සහ ඇන කියන මේ තියරියටම ගැලපෙන තව න්‍යායක් අපේ උන්දලාතේ තියෙනවන නේද. ඒ තමයි හතලිස් අටේ ඉඳලම දිගට හරහට විකිනීම. විකිනීම කියන්නෙම ඔය දුප්පත්කම කියන මිටියෙන් තලන තවත් ඇනයක් හොඳේ විකොනොමික්ස්. එකම එක උදාහරණයකින් විතරක් අද ටෙලිවකි අවසන් කරන්නම්. හරිද ඔබ ඔබේ හිතට එකඟව හිතලා බලන්න. පාට තොප්පි ගලවල හිතල බලන්න මේක හරිද වැරදිද කොහෙද කියලා. ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවික වරායන් අතුරින් විශිෂ්ටතම ස්ථානයක් අපේ ත්‍රීකුණාමල වරාය. ඒ වරාය ඇතුළෙත් ඔය චීන වරාය ඉතාම ආරක්ෂිත ස්ථානයක්. මේ ආශ්‍රිතව තමයි බ්‍රිතාන්යන් ඔය තෙල් ටැංකි ඉදි කළේ. තෙල් ටැංකි අනූනමයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හොඳේ සුදුජාතිකින් මේ තෙල් ටැංකි ඉදි කළේ මේ විසිතුරු මසුන් නැති කරන්නට එමන මේ හොඳේ තෙල් ගබඩා කරලා නැව්වලට අලවි කරන අපේක්ෂාවෙන්. හරිද බ්‍රිතාන්යන් ලංකාවෙන් ගියේ මේ තෙල් ටැංකි අපිට නිකන්දීල හෙමත් නවේ. හොඳේ අපේ ඒ කාලේ පවුම් එක්ලක්ෂ පනස් හතරදාහක් විතර මේ තෙල් ටැංකි ටික ආපසු ගන්ට ගෙවලා තියෙනවා අයිතිය ගන්ට. ඒ පවුන් එක්ලක්ෂ පනස් සතර දහක් විතර හොඳ ඒ ගෙව්ව එක මේ අයිF එකෙන් හරි වෙන කොහෙන් හරි නයක් එහෙමරගෙන නෙම ඒ කාලේ ගෙවල තියෙනෙ තෙල් සංස්ථාවේ ආදායමෙන්මයි. හොඳේ දැම් බලන්නකො එදා ඉඳලා අද වෙනකම්මොකද වුණේ කියලා මේ හිස් ටැන්කි තෙල්වලින් පුරබලා නැව්වලට තෙල් විකුණන ලාබ ලබන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරනවා වෙනුවට මොකද්ද කරන්නේ ගෙඩිය පිටින් තෙල් ටැංකි ටික කාට හරි විකුණලා දාන්න සැලසුම් කරපු පාලකයෝ නෙමෙයිද එදා ඉඳලා මේ අද වෙනකම්ම ඉන්නේ ආ මේ එක තෙල් ටැංකියකට අවම වශයෙන් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් දහ දහක් පුරවන්න පුළුවන් තෙල් ටැන්කි අනු නමයට ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් තෙල් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂ දහයක් පුරුවන්ට පුළුවන් ආ තෙල් පුරවල තෙල් විකුණල ලාභ උපයනවා වෙනුවට දැන් අපි මොකද කරලා තියන්නේ තෙල් ටැන්කි ටිකම විකුණලා දාලා උන් තෙල් ටැන්කි ටික පුරවලා අපට අපේ බිමේම ලාභතියාන අපිටම විකුණනවා ද අපිට මොකද වෙලා තියන්නේ බකන් නිලාගෙන බලාගෙනින්ට නේද ඕකට තමයි කියන්න අර මේ වත්ත බද්ධට දීල ඇස්සට දතනියවන පාලකින් ආයේ ඉතින් මේ උන්දලත් එක්ක මොන සංවර්ධිත රාජ්‍යයක්ද නේද. එහෙම ප්‍රශ්න කරමින් අද ටෙලිවැකෙන් කියන්නේ මේ උන්දලට හැමදාම තිබුණෙත් අද ඇත්තෙත් දුප්පත්කම කියන මිටිය සහ උවිසඳුම ලෙස ණය ගැනීමත් විකිනීමත් පමණක් නයි කියලා අවසන් කරන්නේ ඒ අතරවාරයේ ඉතින් හොරකම නම් හරි හොඳට සාර්ථකව කරනවා කියලත් මතක් කරමින් හොඳේ. පුවත්නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.